هو الله الذي لا إله إلا هو Ninety nine names of Allah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الرافع المعز المذل السامع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيم المنان المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي الموت المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعل البر التواب المتقيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام مقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الله الذي لا إله إلا هو Ninety-nine names of Allah. Ooh. الغفار القهار الوهاب أرجاك الفتاح أنت الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم